d'État distribue les crachats. Yeah. 700 dans les rues de sens Aujourd'hui, nous sommes encore dans la rue pour revendiquer le retrait, le retrait du projet Macron, le retrait du projet Delvoye. Aujourd'hui, tous en rêve. Demain, nous continuerons dans ce projet. Thank you. on va pas se laisser faire. on on va pas se laisser faire. le recul de l'âge de départ à la retraite sans le dire. Où en est la promesse du président de la République de ne pas toucher à l'âge légal de 62 ans Pour les carrières longues, il y en a pour parmi vous les carrières longues Eh bien c'est terminé le départ à 60 ans eh au minimum 62 ans. Voilà l'avancée inventée par le Premier ministre. Êtes-vous d'accord avec ça Êtes-vous d'accord avec ça On vous entend pas, êtes-vous d'accord avec ça Les personnes nées entre 1960 et 1974 sont donc directement touchés par la décote, puis toutes les générations suivantes, avec un risque fort de déplacement de l'âge pivot à 65 ans, très rapidement. Pour tous les jeunes nés en 2004, entrant sur le marché du travail en 2022, à l'âge de 18 ans, Application du régime universel par point. Ceux qui sont nés entre 1975 et 2003 auraient un système mixte, une usine à gaz avec encore plus d'incertitudes sur le montant final de leur pension et le risque d'erreur de calcul pouvant en être induit. Êtes-vous d'accord avec ça Êtes-vous d'accord On refuse le régime universel par point et on veut l'amélioration du régime par répartition et par annuité solidaire. Êtes-vous d'accord avec nous La CGT revendique aussi le départ à 60 ans, à taux plein, avec un taux de remplacement de 75% et aucune pension en dessous de 1800 euros brut. vous

félicite encore de cette journée de mobilisation. Je constate qu'on est encore très nombreux dans les rues. On est là aujourd'hui devant la gare pour soutenir les cheminots qui sont en lutte, qui sont en résistance, pour défendre leur droit à une retraite à pension. On est avec eux parce que, bien évidemment, nous aussi, on est tous concernés, que l'on soit fonctionnaire, que l'on soit salarié du privé. Avec cette retraite, on va tous y perdre. On, nous, on va y perdre pour très longtemps, puisque comme le disait le camarade précédemment, la valeur du point, elle sera fixée par l'État, en fonction de la conjoncture, en fonction de la démocratie, de la démographie. Qui peut croire aujourd'hui que ça va se maintenir comme ça Personne. Ils vont jouer sur l'âge de départ, ils vont jouer sur le montant des pensions. Fillon l'a déclaré, le seul intérêt d'une retraite par point, c'est de faire baisser le montant des pensions. Et derrière, il y a quoi Il y a les groupes privés financiers, les black blocs, les fonds de pension qui sont là pour attendre. Ils attendent en pour prendre l'argent de ceux qui pourront cotiser une retraite complémentaires des fonds privés et les autres. Ça sera la misère sociale, la précarité. Alors nous ne l'acceptons pas.